жанаша турган заттардын бири бирине өз ара кириши диффузия деп аталат диффузия молекулалардын баш аламан кыймылынан пайда болот катуу заттардагы диффузия өтө жай жүрөт анткени катуу заттардын молекулалары газдардын же суюктардын молекулаларына караганда бири бирине жакыныраак мындай тажрыйба жүргүзүлдү эки жакшы жылмаланган коргошундан жана алтындан жасалган плиткалар аларды кысып жогорку температурадагы бирок металлдардын ээрүү температурасынан төмөн болгон мешке салышат болжол менен бир жыл өткөндөн кийин жука чек ара катмарын микроскопасында изилдегенден кийин алтын да коргошун да молекулалары бар экени аныкталган